Meskipun drama Penthouse Season 3 hampir tamat, namun masih banyak orang yang kebingungan tentang siapa pembunuh Min Sol A sebenarnya. Hal ini tentu saja membuat bingung seluruh penonton karena drama Penthouse benar-benar tidak menunjukkan atau menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Min Sol Ah. Sebelumnya pada season 3 drama Penthouse, penonton hampir dikejutkan dengan Sokyung yang mengaku kepada Jo Dante jika dia membunuh kembarannya. Hal ini hampir saja menjadi plot twist yang membagongkan namun akhirnya terungkap jika Sok Yung mengatakan hal itu karena dia sempat mengurung dan meninggalkan Min Sol Ah di dalam mobil yang terbakar. Karena rasa bersalah itulah Sok Yung mengatakan jika dia membunuh Min Sol Ah. Selain hal itu, selama ini kita semua terus dibuat bingung dengan siapa pembunuh Min Sol Ah sebenarnya apakah Oh Yun Hee atau Jo Dan atau bahkan Chon So Jin. Ketiga nama tersebut selalu disebut-sebut oleh semua penonton yang memiliki pemikirannya sendiri. Jika diperhatikan pada season 1 drama Penthouse, memang benar Oh Yoon Hee adalah pelaku utama dari pembunuhan Min Sol Ah tersebut. Namun hal itu hanya berdasarkan bukti kalung Min Sol Ah yang ada pada Oh Yoon Hee serta ingatan yang muncul setelah kalung apel Min Sol Ah ditemukan di rumahnya. Namun sebenarnya ingatan Oh Yun Hee ini tidak bisa dipercaya karena Oh Yun Hee dalam keadaan mabuk berat dan pastinya ingatannya tidak sepenuhnya benar. Chon So Jin sebenarnya adalah orang yang paling dicurigai, namun tak ada satupun bukti yang mengarah pada Chon So Jin untuk menetapkannya sebagai pelaku pembunuhan Min Sol Ah. Jadi Chon So Jin mungkin bukan pelaku pembunuhan Min Sol Ah, namun Chon So Jin ikut dalam penyiksaan terhadap Min Sol Ah. Kemudian Jodan Dante, Jo dan T adalah orang yang paling mungkin membunuh Min Sol Ah. Hal ini bisa terlihat dari scene awal di episode 13 drama Penthouse. Dalam scene awal drama Penthouse tersebut diperlihatkan semua kejahatan yang telah dilakukan Jo dan T semasa hidupnya. Selain itu Jo dan T adalah orang yang paling memiliki alasan untuk membunuh Min Sol Ah. Yang pertama karena Min Sol Ah memiliki bukti perselingkuhan yang dilakukan Jo dan T dan Chon So Jin. Selain itu, Jo Dante juga telah mengetahui jika Min Sol Ah adalah anak dari Sim Suryon yang dia taruh di panti asuhan. Setelah mengetahui fakta tersebut, Jo Dante pasti merasa dalam posisi yang berbahaya apalagi Min Sol Ah termasuk sangat dekat dengan Sim Suryon. Bahkan Sim Suryon sempat membelikan sepatu untuk Min Sol Ah, namun sepatu itu tak bisa diberikan karena Min Sol Ah meninggal di Hera Palace. Jo dan T pasti tidak ingin jika fakta bahwa Min Sol A adalah anak Sim Suryon terbongkar. Jadi Jo dan T pasti membunuh Min Sol A untuk menutupi kejahatannya. Apalagi Min Sol A termasuk anak yang pemberani dan cukup kuat untuk membongkar kejahatan Jo dan T. Maka Jo dan T pasti orang yang membunuh Min Sol A, namun menggunakan kondisi Oh Yun Hee yang sedang mabuk untuk menipu Oh Yun Hee agar merasa menjadi pembunuh Min Sol Ah. Selain itu, Jo dan T juga berulang kali menyebutkan bahwa dirinya adalah pembunuh Min Sol-ah di hadapan Sim Suryon. Hal ini bukan kebetulan atau pancingan untuk Sim Suryon, karena Jo dan T tak mungkin mengatakan hal itu jika dia tidak melakukannya. Jadi mungkin saja Jo dan T adalah pelaku utama dari pembunuhan Min Sol-ah. Namun Jo dan T memanfaatkan kondisi Oh Yun Hee yang sedang mabuk dan mengatakan jika dia adalah pembunuh Min Sol-ah. Berdasarkan beberapa bukti tersebut dan kumpulan sin kejahatan yang dilakukan Joe dan T pada episode 13 maka bisa jadi Joe dan T adalah pembunuh Min Sol Ah. Bahkan Joe dan T juga menerima karma atas pembunuhan Min Sol Ah tersebut karena jatuh dari penthouse ke air mancur Hera Palace sama seperti Min Sol Ah. Jadi Joe dan T mungkin adalah pembunuhnya, karena penulis drama penthouse tidak mungkin memberikan karma tersebut jika Joe dan T tak melakukan kejahatan tersebut.